Сегодня утром я решил провести медитацию. Собрал набор, набор поющих чаш, позвонил моему другу, который живет на острове Бали и является местным жителем. И попросил его выбрать очень красивое место. Он сказал, что если мы поедем к храму Улубату, который был построен в 15 веке, то это будет очень интересно, это будет здорово. Когда мы приехали к этому храму, Местные служители храма сказали, что на острове живет стая обезьян. Она очень активная, бодрая, веселая. И эти обезьяны часто срывают кепки, забирают телефоны, а, различные напитки, если их с собой приносят а, местные туристы. Не местные туристы, а вообще туристы. И вот когда я стал раскладывать поющие чаши, была тишина, утро, я начал играть, состояние было просто замечательным. Сначала начали петь птицы, Потом я заметил очень интересную деталь. Вылезла из леса одна обезьяна. Потом подошла еще одна. Я играл на чашах и думал, начнется или нет. Но почему-то мне подсказывало внутреннее чувство, что все будет хорошо. Через 5 минут собралась стая обезьян. И я почувствовал, что у меня появилась группа, группа желающих поучаствовать со мной в медитации. Вели себя обезьяны очень хорошо. Они что-то кушали, они делали друг другу обезьяне массаж, они абсолютно мне не мешали. Они создавали Э, состояние коллектива, такого, э, можно сказать, э, группы, санки, друзей, друзей на пути развития. Мы очень здорово помедитировали. Ни одна обезьяна не подбежала ко мне, ничего у меня не забрала. И когда я закончил медитацию, было такое чувство, что обезьяны улыбаются и благодарны всему этому событию. Местные жители сказали, что это очень неожиданная ситуация. Обезьяны были в каком-то интересном релаксе. В общем, медитация возле храма Улувату на острове Бали удалась.